हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आपको पेरोल नहीं समझ में आती तो इस वीडियो को देखने के बाद पेरोल पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पर एक नई कंपनी हम बनाते हैं और नई कंपनी से ही शुरू करता हूँ कि पेरोल आप कैसे एक्टिवेट करेंगे कैसे पेरोल की एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर पेरोल के नाम से ही या सैलरी के नाम से सैलरी के नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ ये सैलरी करके लिखेंगे हम यहाँ और यहाँ पे एंटर करेंगे एंटर करेंगे यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा जो आपके ऑफिस का एड्रेस है वो ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे बाकी यहाँ पे स्टेट आ जाएगा तो स्टेट चूज करना कंपलसरी तो ये स्टेट चूज कर लिया बाकी पिन कोड वगैरह जो भी आए वो डाल दीजिएगा लोकल जो आपका एरिया हो उसका नाम डाल दीजिएगा यहाँ पे एक एक चार दो हजार बाईस रखता हूँ ठीक है क्योंकि तो एक महीना पूरा नहीं होगा और डेट को आगे बढ़ाना होगा ऐसे में दिक्कत हो सकती है ठीक है तो ये मैंने कर दिया है और अब क्या करना है यहाँ पे एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना है तो ये करा लिया हमने एक्सेप्ट अब यहाँ पर पेरोल को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया हुआ है मेंटेन पेरोल तो इस पर जाकर के डबल क्लिक करिएगा ये यस हो जाएगा और यहाँ पर दिया हुआ है इनेबल पेरोल स्टेटरी तो इसको भी यस कर दीजिएगा अब यहाँ पर आपको कंपनी का कोड वगैरह डालना है जो भी आपके कंपनी का कोड होता है वो सब डालते हुए आगे आ जाइएगा और यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर आपको टेन फिर आगे बढ़िएगा यहाँ पे पेन डिडक्टिव टाइप क्या है तो गवर्नमेंट है या अदर्स है वो देखना होगा तो अदर्स कर देते हैं और यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल आएगी आपके तो यहाँ पर जो भी आपका पैन कार्ड हो वो डिटेल आप ज़रूर भर दीजिएगा और फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए तो ये एक्सेप्ट हो गया आप वाउचर में चलते हैं तो ये आ गया वाउचर में अब यहाँ पे आपको पेरोल वाउचर दिखेगा नहीं उससे भी पहले हमें क्या करना है कंपनी के अंदर कुछ पैसे रिसीव करा लेते हैं तो ये आ गया रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ से हम बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट का लेज़र ये कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट इस तरीके से और ये कैपिटल अकाउंट के अंडर में जाएगा बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहेंगी और यहाँ पर कुछ कैपिटल हम अपने कंपनी में डाल लेते हैं और ये कैश के रूप में आएगा या बैंक से आएगा ये भी देखना होगा तो यहाँ पे एस का एक लेज़र बना देता हूँ अंडर बैंक अकाउंट ये जाएगा तो ये चला गया अंडर बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट जाने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आएगा ठीक है तो जो भी बैंक अकाउंट का नंबर हो वो आप ज़रूर डाल दीजिएगा ठीक है तो ये हो गया बाकी स्विफ्ट कोड वगैरह जो भी डालना है वो डाल सकते हैं फिलहाल इसको छोड़ता हूँ ऐसे आगे बढ़ता हूँ तो ये हो गया तो साठ हज़ार रुपये ये आ गए इसमें और इसको हमने रिसीव करा लिया तो अभी हमारे पास ये हो गया है यहाँ से बाहर आइए अब चलते हैं पेरोल की एंट्री पास करते हैं तो यहाँ से अदर बाउचर में जाना है देखिए यहाँ पे पेरोल आपको एक्टिवेट मिलेगा अब यहाँ पे अटेंडेंस बनानी होगी ठीक है अटेंडेंस बनाने के लिए सबसे पहले एम्प्लॉय का क्रिएशन करना होगा तो यहाँ पर दुर्गेश नाम से एक एम्प्लॉय बना लेते हैं तो ये दुर्गेश लिखा एंटर किया एंटर किया यहाँ पे ग्रुप मैंने नहीं बनाया है नहीं तो यहाँ पे आप अंडर में डाल सकते हैं यहाँ से बना सकते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप फिलहाल हम ग्रुप नहीं बना रहे हैं सीधा आ जाते हैं यहाँ पर और सैलरी की डिटेल को डिफाइन करना है ऑल्ट सी करके एक पे हेड बनाएंगे हम सबसे पहले बेसिक सैलरी ये हो गया बेसिक सैलरी इस तरीके से एंटर करिए एंटर करिए अर्निंग फॉर इंप्लाइज होता है बेसिक सैलरी आप मैं यहाँ पे फिक्स रख रहा हूँ आप वेरिएबल भी रख सकते हैं और ये होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जा करके फिर एंटर करिए और यहाँ पर आइए इसे ऑन अटेंडेंस रखेंगे हम एंटर करेंगे लीव विदाउट पे यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ पर एबसेंट का एक हम बना लेंगे ये हो गया और यहाँ पर ये डेज के हिसाब से कटेगा और ये तो कैलकुलेशन पीरियड बेसिक सैलरी का मंथली रहेगा तो यहाँ मंथ करके कैलेंडर पीरियड दे करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अब कितनी सैलरी जाएगी वो आपको देनी होगी जैसे मान लीजिए कि किसी की सैलरी हो पाँच हजार रुपये मैं यहाँ पर समझने के लिए पाँच हजार कर रहा हूँ ठीक है तो ये पाँच हजार कर दिया ताकि आपको आसानी से कैलकुलेशन समझ में आए इसीलिए कर रहा हूँ ठीक है आप अमाउंट ज़्यादा है तो ज़्यादा रख सकते हैं नो प्रॉब्लम ठीक है तो ये हो गया अब यहां पर क्या करना है यहां पर टीए देना है तो ये टीए दे दिया हमने एंटर करेंगे एंटर करेंगे टीए भी अर्निंग ही होता है ये फिक्स्ड कर सकते हैं या वेरिएबल भी रख सकते हैं तो चलिए इस बार फिक्स्ड ही रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा ये और यहाँ पर आकर के और ये जो है कंप्यूटेड वैल्यू करेंगे कंप्यूटेड वैल्यू ठीक है नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पर आते हैं ये भी अर्निंग ही होता है और इसे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला कर देंगे बेसिक सैलरी पर आएंगे और अगर बेसिक सैलरी तीन हजार से ज़्यादा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तीन हजार तक है तीन हजार तक तो कितना मिलेगा एक परसेंट का टीए मिलेगा और तीन हजार से ज़्यादा है तो यहाँ पे पांच परसेंट का टीए मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे तीन हजार से कितना ज़्यादा करना है आपको वो लिखना होगा तो तीन हजार से चाहे जितना भी ज़्यादा हो ठीक है तो यहाँ पे पांच परसेंट कर देते हैं तो ये पाँच परसेंट कर दिया तो ये तो टीए तो हो गया हमारा अब यहाँ पे कर देते हैं डीए यानी डियरनेस अलाउंस तो ये डीए हो गया और ये भी क्या रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा एंटर करेंगे एंटर करेंगे और यहाँ पे ऑन ये होगा कंप्यूटेड वैल्यू तो कंप्यूटेड वैल्यू करके आगे बढ़िए और ये ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला लगाएंगे और ये भी बेसिक सैलरी और इसको एक्सेप्ट करा लिया तो ये भी हो गया अब पीएफ डिडक्शन होगा तो यहाँ पे पीएफ का बना लीजिएगा प्रोविडेंट फंड का तो ये आ गए और ये भी क्या होता है ये होता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज और ये क्या होता है ये होता है करंट लाइबिलिटीज तो ये करंट लाइबिलिटी में डाल करके आगे बढ़िए और फिर यहाँ पर क्या करना है आपको एज कंप्यूटेड वैल्यू कर देंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू ठीक है और यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग और यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला दे देंगे अगर बेसिक सैलरी है कितनी तीन हजार रुपये तो यहाँ पे तीन हजार रुपये का दस परसेंट कटेगा परसेंटेज पे आएंगे और यहाँ दे देंगे दस परसेंट और अदरवाइज पंद्रह परसेंट कटेगा ठीक है और इसको इंटर एंटर करके एक्सेप्ट कराएंगे तो ये पीएफ भी हो गया अब आप अब हमें क्या करना है यहाँ पर अगर दूसरे मंथ का सैलरी आएगा तो यहाँ पे दूसरे मंथ को आप ऐड कर सकते हैं लेकिन फिलहाल एक ही मंथ का करते हैं और यहाँ पर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड या एम्प्लॉय नंबर आएगा डेजिग्नेशन की एम्प्लॉय काम क्या करते हैं जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अकाउंटेंट तो यहाँ पे अकाउंटेंट डाल दिया फंक्शन इनका अकाउंट्स का ही है अकाउंट्स का काम ये देखते हैं तो अकाउंट्स लिख दिया यहाँ पर लोकेशन इनकी देवरिया है तो यहाँ पे देवरिया ही डाल देंगे और बाकी जेंडर इनका मेल है तो यहाँ मेल लिख देंगे date of birth blood group वगैरह आप दे सकते हैं ईमेल आईडी दे सकते हैं यहाँ पर इनका पैन नंबर आएगा ठीक है ताकि यहाँ पर और यहाँ पे पीएफ का अकाउंट नंबर आएगा और एंटर करते करते करते इसको एक्सेप्ट करा लेंगे ठीक है एबसेंट कितने दिन रहे जैसे मान लीजिए कि सात दिन ये एबसेंट रहे महीने में तो सात दिन की सैलरी इनको नहीं प्रोवाइड होगी ठीक है तो ये तो हो गया हमने अटेंडेंस रिकॉर्ड कर लिया अब यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से अदर वाउचर पे जाएंगे और चलेंगे कहाँ पेरोल पर तो पेरोल पर आ गए अब हमें एसबीआई बैंक से इनको पैसा देना है और हमें दुर्गेश की सैलरी देनी है तो यहाँ से ऑटो फिल पे जाएंगे कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करना है पेरोल ऑटो फिल आ जाता है और यहाँ से हमें सैलरी प्रोवाइड करनी है इनको तो ये सैलरी दे दिया अब यहाँ पे तीस वाला डेट नहीं सपोर्ट करता है मैं कई बार ये बता चुका हूँ यहाँ पे इस बार दो कर लेता हूँ दो पांच दो हजार बाईस ठीक है तो ये हो गया अब यहाँ से क्या करना है दुर्गेश को सैलरी प्रोवाइड करनी है दुर्गेश का नेम डाल दीजिए एम्प्लॉय नेम के बेस पे आएगा और ये एसबीआई से डिडक्ट होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस तरीके से कट करके ये देखिए पीएफ कितना कटा हुआ है कुल मिला के छह सौ सात रुपए छब्बीस पैसे पीएफ कटा हुआ है ठीक है तो छह सौ सात रुपए छब्बीस पैसे पीएफ कट गया डीए इनको मिला इकतालीस रुपए और एक सौ चौरानवे रुपए इनको जो है टीए मिला एक सौ चौरानवे रुपए नवासी पैसे ठीक है तो कुल मिलाकर सैलरी कितनी बनी ये तो आपको दिखाने के लिए कि इस तरीके से ये होता है ये मैंने कर दिया अब इसको आपको एक्सेप्ट कराना होगा इस तरीके से करके एक्सेप्ट करा लीजिए और एक्सेप्ट होते ही जब इसका पे स्लिप देखेंगे आप तो पे स्लिप के लिए आपको कहाँ जाना होगा पे स्लिप के लिए आपको जाना होगा यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पर तो यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको मिलेगा पेरोल रिपोर्ट तो पेरोल रिपोर्ट पे चलिएगा पे स्लिप पे आइएगा और यहाँ से दुर्गेश की पे स्लिप देखनी है तो ये दुर्गेश की पे स्लिप है प्रिंट करवाने के लिए अल्ट पी करके एंटर करिएगा आई बटन प्रेस कर दीजिएगा ये यहाँ पर दुर्गेश की पे स्लिप जनरेट हो चुकी है जिसमें सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है सैलरी पांच हजार थी एबसेंट हुए जिसके चलते सैलरी कटी सारी चीजें आ गई आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा thank you for watching this video